যোৱাজনৰ কথা ভাবি জীৱনটো জোৰ কৰি একে ঠাইতে ৰাখি থোৱাৰ কিবা জানো যুক্তি আছে কোনোবাই কৈছে তোমাৰ পৰা কিবা বস্তু যদি হেৰাই যায় দুখ নকৰিবা ভাবিবা তাতকৈ কিবা ভাল তোমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে